Sziasztok! Teszt videó jön! Sonic 1. Fölkészültetek? Mi a szart fogtok látni? Nem is tudom. De ilyen ellenségek nem voltak egybe szerintem. Látok-e Blade spindasolni? Nem lát. Viszont akkor hogyan megyünk így? Ja, így. Nem hm, mentem lehet. Jó, én még csak most kezdtem el. Ez egy gondolkodni kell irányításokról szerintem. arra fele. Hú, de szar zenél van, csak annyit akarok mondani. ott az izé, ott a végén, az a cucc. Green Hill Zone. Három! Fú, gyerekek, ez tök szar. Jaj! Ezek lőnek, ám nem szavaznak. csinálja? Hát sajnos délőkökebben tényleg nem látsz mindasolni semmivel se. Akkor délőkök ezt így kell megcsinálnunk. Nincs másik gúnyó. Itt a pár felma. Megint csak 21 gyűrünk van. Na, hát már nem. Júj. Köszönjük, hogy meghaltál végre. basszatok meg, ilyen van a Sonic and 3, Sonic and Knuckles egy 3D-be, csak abban még nem jutottam el a harmadik pályáig. Hanem még a másodiknál tartok, mert nem értem. Jó, ma nem is szoktam annyira sokat játszani vele. Minek van meg? Kettődések azok kurva jó. Érted, hát geci? Kurva jó, basz meg. Egy is nézd meg, milyen jó néz ki elég szép hátterek vannak. Ki fogom vinni egész, de ne, izé, mit tudom én. Ki fogom vinni egész első részét. Hallod? Komolyan. Komolyan. Megteszek nekem a Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog 3 szerintetek ma van? Van nincs? Én még csak a Sonic and Knuckles 3-t magam nem láttam még a Sonic ezért Sonic the Hedgehog 3-at. Majd írja nekem az egy kommentbe, aki már látta. Milyen boss lesz? Oh, oh, oh, oh. De itt nincs Tails. Nehezebb, mint a Sonic the Hedgehog 2-be. Azért. fasz! Bazd Én már én elszabadok olyan kicserükbe Nem baj, ezt Catering. Vajon van több? Ez nehezebb boss, mint a Sonic and Knuckles 2-be. Sonic and Knuckles. Mondom Sonic, de hát utána kell menni. G. Örökök felrobbantak a állatok, mivel nem lehetséges, lehetségesek túlélték a robbanást. Na, Három rész. Kész. Marble Morblezóna. Szerintetek jó? Nem tudom. Nem láttam még a Sonic egyet. Biztos jó. Ez a pályás tök tetszik nekem. Nézd már, hogy néz ki. fordítva, akkor ezek összenyomók. Sajna gyerekek, de nem lesz a szem. antelosso. Дитяк! Косоник. На, таран. Йой! No mindegy. 26 ring. Oda ügyes vagyok. tudjátok mennyire utálom ezt a kibaszott lávás pályákat? Rohadtul. Rohadtul. Ugyanúgy el fog készülni. Valami ilyen csengős hangja van. Ezt azért. Sziasztok!